有喝过气泡水吗？将二氧化碳用高压打入水中，迫使它溶解在水中，就是所谓的碳酸。当压力一旦释放，二氧化碳就会一口气跑出来。让我带大家看一下这些二氧化碳在显微镜下如何绽放色彩。这些气泡大概几百微米到几毫米，而且会不断生成又破掉。 是不是很疗愈呢？不过要注意，气泡水放太久就没泡泡了，因为它剩非常的少，已经是水可以容忍的范围哦。